hello everyone I am Rahul Agarwal from Simson tech private limited Bhopal आज हम बात कर रहे हैं सिमसन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिमसन डॉट कॉम पर जाएंगे इसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेमो है इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जैसे मैंने कोई मोबाइल नंबर डाला उस पर एक ओटीपी आएगा आप ओटीपी डालेंगे और आपका इस तरह से कुछ सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जैसा आपने मेरा लास्ट वीडियोज में देखा होगा मैंने पूरे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू आपको दिया था आज हम जो बात करेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट को ओपन किया यहाँ पर सबसे पहले हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्ट्रेशन में बच्चे की क्लास किस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है किस सेक्शन रहेगा स्टूडेंट का नाम father name mother's name gender जो स्टूडेंट के बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो बच्चे का एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाएगा आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट दे पाएंगे कुछ इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा जो स्कूल का डिजाइन होता है वो उस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं इसके बाद बच्चे का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से आप मेक एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों की पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी फिल की हुई है वो इसमें फिल होके आ जाएगी और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स रहती है वो आप फिल कर सकते हैं जैसे पर्सनल डिटेल्स फैमिली डिटेल्स आप भरना चाहते हैं admission details address details student क्या क्या फैसिलिटी लेना चाहते हैं कोई भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो आप यहाँ पर डाल देंगे बैंक डिटेल्स अगर उनके भाई वगैरह पढ़ते हैं तो सिबलिंग्स की डिटेल्स जो भी अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे रिमार्क्स अगर कोई आप एक्स्ट्रा फील्ड बना के रखना चाहते हैं जो कि सॉफ्टवेयर में नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंगली खुद भी एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर सकते हैं जैसे ही आप बच्चे का एडमिशन कंफर्म करते हैं तो वो आपको एडमिशन लिस्ट में दिखने लगता है और ये एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकल जाता है एक बार बच्चे का एडमिशन हो गया उसके बाद सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक होती हैं यहाँ पे कई तरह के फिल्टर्स भी दिए गए हैं अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं जैसे class wise status wise date wise hostel के बच्चे आपको निकालना है या पर्टिकुलर विलेज के बच्चे आपको निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से आप सभी तरह के फिल्टर्स वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे आर कार्ड असाइन करके आपको एक मॉड्यूल मिलेगा जिसमें आपको बच्चों को आर कार्ड असाइन करना होता है हम लोग बच्चों को एक अटेंडेंस सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं जिससे बच्चों की अटेंडेंस बच्चों के आईडी कार्ड से लगती है तो जो कार्ड यहाँ से असाइन होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद स्टूडेंट रोल नंबर जनरेट का ऑप्शन हम लोगों ने दिया हुआ है आपको जैसे बच्चों के रोल नंबर जनरेट करना है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है अगर आप चाहते हैं कि वन से स्टार्ट हो तो वन से आ जाएगा अगर कोई प्रिफिक्स आप ऐड करना चाहते हैं जैसे मैंने बोला कि हर रोल नंबर के आगे सिम्सन आगे ऐड होके आ जाए सिम्सन अंडर तो अब किस क्लास के करना चाहता हूँ हमने बोला यूकेजी ऑटोमेटिक रोल नंबर आना चाहिए मैनुअल हमने बोला ऑटोमेटिक गेट लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर सभी बच्चों के ऑटोमेटिक जो भी बच्चे होंगे उनके रोल नंबर जनरेट होकर आ जाएंगे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली भी रोल नंबर जनरेट कर सकते हैं इसके बाद फीस कैटेगरी सेट कर सकते हैं बच्चों की कि फीस कैटेगरी क्या रहेगी बच्चों को एसएमएस के लिए व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर या फिर एसएमएस टेक्स्ट एसएमएस के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं कई बार क्या होता है कि एडमिशन के टाइम पर बच्चों की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है तो आप बाद में भी उन इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं एक साथ सभी बच्चों की प्रोफाइल अपडेट पर जाके इसी तरह से बच्चों के फोटोज अपलोड करना है उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो वो सारी चीजों को भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं क्लास इन्फो अपडेट करना है कि पर्टिकुलर बच्चे का जैसे एडमिशन हुआ है तो वो किस क्लास में जाएगा जैसे सपोज मैंने फर्स्ट क्लास में लिया फर्स्ट क्लास के सारे बच्चे आ गए हमें सेक्शन डिवाइड करना है कि इसको बी में रखना है इसको सी में रखना है तो आप यहाँ से सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं किस सेक्शन में कौन सा बच्चा रहेगा इसके बाद प्रमोशन और डिमोशन जैसे किसी बच्चे को आपने सपोज दैट कोई बच्चा सर्च किया माही दुबे अब इस बच्चे का आपको किस क्लास में प्रमोशन करना है या डिमोशन करना है क्या रीजन है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं जिससे ये बच्चा आपके पास हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा क्यों हमने इसका प्रमोशन किया था डिमोशन किया था अगर कोई बच्चा चला गया है तो स्टूडेंट लेफ्ट में वो बच्चा आपको हमेशा दिखता रहेगा स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन रह गए तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं बच्चों का फिजिकल फिटनेस होता है मेडिकल फिटनेस होता है तो वो रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट पेरेंट्स रिव्यू का हमने दिया हुआ है जैसे हमने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट किया गेट लिस्ट यहाँ पर सारे बच्चों की लिस्ट आ गई अब हमें एक रिव्यू डालना है जैसे सपोज दैट स्टूडेंट की क्या रेटिंग है स्कूल्स में सपोज दैट फाइव में से फाइव चल रहा है तो फाइव दे सकते हैं उनके पेरेंट्स की क्या रेटिंग है स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है जिससे क्या है कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे और प्रिंसिपल सर से बात करते हैं किसी से बात करते हैं तो आप वो पहले ही उसका रिव्यू देख लेंगे इनकी क्या रेटिंग चल रही है उस हिसाब से आप पेरेंट्स से डील कर सकते हैं जैसे कुछ लोगों का बहुत अच्छा बिहेवियर होता है या जिनकी अच्छी रेटिंग चल रही होती है उनको आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे सकते हैं या किसी भी तरह सपोर्ट कर सकते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है उनको आप नॉर्मल वे में ट्रीट कर सकते हैं तो आप यहाँ से रेटिंग एंड बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं जो बस के स्टूडेंट हैं जो बस से आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जो एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ पर उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में तो उसकी इंफॉर्मेशन को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इसके बाद रिपोर्ट्स कई तरह की रिपोर्ट्स निकलती हैं जैसे आपको देखना है section wise strength report particular section में कितने कितने बच्चे हैं तो हमने ओपन किया सारी क्लासेस आ गए ये सारे सेक्शन आ गए टोटल प्री स्कूल में ट्वेंटी सेवन है जीरो ओल्ड बच्चे हैं सेवन न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ ए सेक्शन में सिक्स है बी सेक्शन में एक ही स्टूडेंट है तो इस तरह से ये पूरे रिपोर्ट्स निकल गए ये ऑल ओवर क्लास का आ गया आप प्रिंटेड एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में आ जाएगा प्रिंटेड पीडीएफ करेंगे तो ये पीडीएफ इस तरह से प्रिंट हो जाएगी अगर आप एक्सेल को भी देखेंगे तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हमारी एक्सेल अपलोड होती है ये देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सेल डाउनलोड हुई है इसी तरह से आप जो भी रिपोर्ट्स चाहते हैं जैसी भी रिपोर्ट्स आप चाहते हैं वो आप यहाँ से निकल सकते हैं जैसे आपको चाहिए section stream wise stand report वो निकल जाएगी ओवरऑल स्टैंड रिपोर्ट आप चाहते हैं जेंडर वाइज स्टैंड रिपोर्ट आप चाहते हैं रिलीजन वाइज स्टैंड रिपोर्ट आप चाहते हैं जैसे सपोज रिलीजन वाइज हम देखें यहाँ पे सारी क्लासेस आ गई सारे रिलीजन आ गए टोटल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज कितने गर्ल्स कितने हैं इसमें हिंदू के बॉयज कितने गर्ल्स कितने टोटल कितने हैं मुस्लिम बॉयज कितने गर्ल्स कितने टोटल कितने इस तरह से सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी ऑल ओवर क्लास की भी आ जाएगी आप एक्सेल में भी निकाल सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसी तरह से आप और भी कोई रिपोर्ट्स चाहते हैं जैसे आपको कैटेगरी वाइज रिपोर्ट्स चाहिए तो कैटेगरी वाइज आ जाएगा कास्ट वाइज चाहिए कास्ट वाइज आ जाएगा विलेज वाइज निकाल सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन कितने हुए एज वाइज चाहते हैं तो एज वाइज आ जाएगा स्ट्रीम वाइज सिवलिंग्स की रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो सिवलिंग्स रिपोर्ट आ जाएगी इस तरह से आप जो भी रिपोर्ट वगैरह निकालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ये हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट है होपफुल आपको ये पसंद आया होगा अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अगर आप सॉफ्टवेयर हमारा ऑलरेडी यूज कर रहे हैं आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत आता है हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है तो इस तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर है okay thank you so much